Je suis Yed Bromvan, euh, photographe tunisien. Quand j'ai fini mon projet West of Life, euh, j'ai sorti avec euh, plus de questions que, que, des réponses. Et je pense que c'est la chose la plus importante dans la photographie.